Yo era trapecista, profesora de acrobacias aéreas y profesora de yoga y yoga aéreo. Hace cuatro años tuve un accidente que paró por completo mi vida y, hoy en día pues eh, es evidente que hay un montón de cosas que no puedo hacer eh, y tuve que escoger entre quedarme en todo eso que no puedo hacer buscar qué es lo que sí puedo hacer. Sé que si me quedo quieta, el deterioro va a ser muchísimo más grande, entonces busco todos los días, aunque sea pequeñísimas cosas que pueda hacer. Eh, te invito a, que busques moverte, a que si tienes cinco minutos para ponerte un tema musical y bailar en casa y puedes, lo hagas. Eh, que puedes caminar 10 mm, minutos, pues lo hagas eso, eso es lo que, lo que suma. Puedes quedarte quieta o puedes buscar algo que te motive. Si no lo encuentras sola, pues busca eh, asesoramiento, pregunta, pero que nada detenga tu movimiento. Emakumeok mugimenduan.